Привіт, друзі! Це наш Київ і голос вулиць. Так, я також скучив. Сьогодні ми поговоримо про гомосексуальність, розкрутку та музику. З вами Олексій Чорний. Сьогодні саме толерантна подружка Каріни для всіх, окрім Русні. Е, Дивись, е, петиція щодо е, шлюбів. Одностатевих? Да. 25к зібрала, воно нам потрібно, да? Я про неї знаю, але я її не підписувала. Чи буде це прийнято? Я думаю, що так. Ми Да. кандидати в ЄС, там це лібералізовано, тому я думаю, що прийнято. Я вважаю, що треба. Чому? Тому що все ж таки ми пам'ятаємо, що зараз е, ми знаходимося в стані війни. Якщо ми звернемося до того, що дійсно є люди, які е, є геями чи лесбійками на війні, але разом з тим вони, е, на жаль, помирають, то їх партнери не можуть забрати собі тіло. Ну, честно говоря, я не против. <laughs> Потому что какая кому разница? Пускай люди делают, что хотят. Ты так сказала, честно говоря, что я не против, будто бы кто-то это осуждает. Типу, и це <laughs> Не, ну кто-то точно осуждает, я нет. Однозначно ні. Чому? Тому що одностатеві шлюби це неймовірно жахливо через те, що люди мають <laughs> з'єднуватись половинка з половинкою, <laughs> а не одностатеві. Проти категорично. Дивись, дуже дохіра стресу, війна, тривоги, вся тема. Куди ти втікаєш? Ескапізм. Як ти розкручуєшся? Хожу в спортзал і на роботу. Спортом займаюсь, йога, стрейчинг, пілатес. Кайф. Книжки читаєш? Читаю. Що останнє прочитала? Останнє читаю історію Європи. Непогано. Граю в комп'ютерні ігри. Е, йду на прогулянку. Що останнє грав? Е, Counter-Strike. <laughs> Ні, максимально засуджую, сорян. Е, Зуміри, кляті. Танці. Да. танці. Які танці? Е, Займаюся танцями, преподаю. Шафл. Приходьте до нас. А, Ні, дякую. <laughs> Я когось ходив на танці, до речі, <laughs> А, і танцював рок-н-рол. Це було недовго і дивно. До тих пір, поки мене не кинула дівчина, з котрою я туди ходив. Фу, ненавиджу танці. Пісня, котру ти найбільше слухав за останні місяці три. Антитіла перепіли пісню з Ед Шираном «Two Step». Витікатися можна. вже ж. <laughs> Вова Євченко. З днем народження, братуха. Що це? А ви З днем рождения, братуха. Не пора, не піра тебе. Блін, ти викупаєш відразу видно рівень. Ти кажеш, що не потрібні одностатеві шлюби. В тебе улюблена пісня з днем народження, братуха, типу. Ну, це, це, це факт, на жаль. Ну, просто. Навіть таксісти вже не слухають, якщо що, радіо Шансон. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок і пишіть, про що ви хочете спитати у киян наступного разу.